ধনিয়া পৃথিৱীখন ঘূৰি ফুৰি চাই নাপালো বিচাৰি মই কতো এনেখন ঠাই য'ত বুকুৰ মাজৰে বৰ লুইত বৈ যায় য'ত বেলি ডুবা লগে লগে দবা কোবাই মোৰ অসমবাসীলৈ মই মৰম যাচিলো অসমৰ এখন টান হৈ ৰচনা ৰচিলো মোৰ ৰক্তৰে ভৰা মোৰ গানৰ কলম হলো অসমীয়া আমি চাওঁ জয় আই অসম আৰম্ভ কৰিম আগতে এটা কথা ক'ব লগা আছিল কি জানানা এই চেপ্টাৰটো লৈ বাপৰে বাপ এই চেপ্টাৰটো লৈ কণ্ট্ৰভাৰ্চি কেনেকুৱা হ'ব হেল্ল' এলকেন হেল্ল' এৰিন কিয় নহয় চাই লোৱা এই ভিডিঅ'টো কুইনাইন বুলি টেবলেট বুলি আমি কৈছিলোঁ হাইড্ৰস্কি কৰ্ণ কুইন বুলি কোৱা হয় যাৰ নাম এতিয়া মুখত ফুটাটোকে টান হৈ পৰিছে আমি কুইনাইন বুলিয়ে কৈ আছিলোঁ ইতিমধ্যে ফেচবুকত ইয়াক লৈ বেছ গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চালা ভিডিঅ'টো চাই গম পালা যে মানুহজনে তেওঁ যিয়ে নহওক কিয় আমাৰ hydroxychloroquine hydroxychloroquine Q U I N E e। এই শব্দটো কওঁতে ইমান দিগদাৰ পাইছিল কিয় জানানে কোনোবা বস্তু এটা ভালকে ষ্টাডি কৰিলেহে গম পায় তেতিয়াহে মানুহৰ মুখৰ কথাবিলাক স্পষ্ট হয় এটা সময়ত ময়ো হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বা তোমালোকৰ কোয়াৰেন্টাইন শব্দবিলাক বহুত টান পাইছিল কিন্তু হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইনটো এই চ্যাপ্টাৰৰ লগত কাৰ লগত মিলে এইটো আমি চাম এতিয়া এইটো হল হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইনৰ ফৰ্মুলা গতিকে ক্লৰকুইনৰ ফৰ্মুলাটো মই ইয়াতে আঁকি দিছো তোমালোকক এটা বেঞ্জিন ৰিঙত যদি ক্লৰ' থাকে এইটোক তোমালোকক কয় ক্লৰ বেঞ্জিন বা হেলোএৰিন তাৰ পিছত আমি সাব লাগিব ইয়াত এটা নাইট্ৰোজেন আছে এইটো অ্যাৰোমেটিক এটো ক্লোৰোবেনজিন এইটো তোমালোকৰ অ্যারোমেটিসিটি মানি চলিছে নাইট্রোজেনের 1 2 3 4 5 ইয়াত তোমালোকে গুছি আহিবা নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন তরে নাইট্রোজেনের তিন ডাল বন্ধ থাকে এইখিনি মনত থাকিল 1 2 3 4 5 তার পিছত আকো এটা নাইট্রোজেন তার পিছত দুটা তার পিছত দুটা তার পিছত ইয়াতে এটা OH থাকে আৰু ইয়াত মানে আৰু এটা OH থাকে এটোৰ নামেই কি হাইড্ৰক্সি ইটো OH টো আছে হাইড্ৰক্সি ক্লোৰোকুইন তোমালোকৰ এইটো হাইড্ৰক্সি ক্লোৰোকুইন টো হ্যালো এলকেন আৰু হ্যালো এৰিনৰ লগত কিয় মিল আছে এই গ্ৰুপখিনি চোৱা তোমালোকে ক্লোৰোবেঞ্জিন হেলোএৰিন ঠিক আছে গতিকে হাইড্ৰক্সি হাইড্ৰক্সিক্লোৰোকুইনটোৰ কাৰণে তোমালোকক কিমান মানুহে কিমান আমাৰ কৰোণাৰ ভাইৰাছৰ এইটো এটা ভাল মেডিচিন বা বহুতে আমাৰ পৰা ছাপ্লাই লৈ গৈছে গতিকে এই বস্তুটো লৈ গৈছে অলপ ষ্টাডি কৰিলে হাইড্ৰক্সি হাইড্ৰক্সিক্লোৰকুইন কি জানিব পাৰোঁ আহা এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিম আকৌ ৱেলকাম কৰিলোঁ ফৰ্টিন নম্বৰ ভিডিঅ'ত এইবাৰ ভালকৈ কাৰণ আগতে অলপ মানে বেলেগৰ গুণ গান আছিলোঁ বদনাম গাইছিলোঁ যে হাইড্ৰক্সিক্লৰকইন ক'ভিড বেমাৰত ব্যৱহাৰ কৰি আছে তাৰনো ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকুৱা বা তাক গঠনটোনো কেনেকুৱা তাৰ নাম্বাৰ টেন আছিল ইউনিট টেন শিকাই আছোঁ হেল' এলকেন হেল' এইডৰ এইটো লেকচাৰ ফৰ্টিন হয় গতিকে লেকচাৰ ফৰ্টিনৰ এই এক্সাম্পল কিতাপত কৰি দিয়াখিনি আমি কৰিম এতিয়া চোৱাচোন এইখিনিয়ে কি বুজাইছে কোন বিলাক কার্বন ইয়াতে কোন বিলাক কার্বন কাইরেল কাইরেল মানে মনত পড়ে না সেই দিনবোর কথা কাইরেল মানে কি আছিল গোটে কেটার এক্স ওয়াই জেড এ বেলেগ বেলেগ বস্তু থাকিব লাগিব মূলক মানে কাৰ্বনটোৰ লগত একে থাকিলে কি হব একাইরেল আর একে থাকিলে একাইরেল হব আর বেলেগ বেলেগ থাকিলে এই কি কও স্টার দি লিখু এটা কিতাবত দিয়াবিলাকৰ ভিতৰত কাইৰেল গতিকে তোমালোকে কাইৰেল বুলি ক'লে মোৰ বস্তু এটা আছে আগতে তোমালোকে চব ভিডিঅ' চোৱা গোটেই মানুহখিনিয়ে জানে মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিয়ে জানে মোৰ এই মৰমৰ কাৰ্বনটো এইটো মোৰ মৰমৰ কাৰ্বনটো এইটো ইয়াত কাইৰেল হয়নে নাই কেমেৰামেন কৈ দিয়া তোমালোকে এইটো কাইৰেল হয়নে নাই অ নহয় মই মাইকটো দি কওঁ তোমালোকৰ লৈ কোৱা এতিয়া কিয় কাইৰেল কোৱাচোন ডিফাৰেণ্ট এটা মানে this carbon is attached to it different মলিফাৰেণ্ট গ্ৰুপছ অফ এটমছ বা গ্ৰুপছ ইয়াতে বেলেগ বেলেগ লাগি আছে এইটো এটা বেলেগ এইটো এটা বেলেগ এইটো এটা বেলেগ এইটো এটা বেলেগ হলে তোমালোকৰ কিতাপত দিয়া এক্সাৰচাইজ কিনিত কোনটো কাইৰেল চাওঁ প্ৰথমতে এক নম্বৰ এক্সাম্পল লৈছো চোৱা কোনটো কাইৰেল চোৱা কত বেলেগ বেলেগ আছে কাৰ্বন চোৱা ইটো কাৰ্বনৰ তিনিটা আছে গতিকে এইটো চাই লাভ নাই এই কাৰ্বনটো চাম এই কাৰ্বনটো চোৱাচোন একদম এই কাৰ্বনটো এইটো বেলেগ মোৰ এইটো হাইড্ৰজেন এইটো বেলেগ চি এইচ থ্ৰী এই কাৰ্বনটোৰ লগত হাইড্ৰজেন বেলেগ চি এইচ থ্ৰী বেলেগ এই বি আৰ টু এইটো বিআৰ2 আগফালে আছে আৰু এইটো ওইচ গটে কথা বেলেক গটিকে এইটো কি পালো স্টার মারি দিছো এই কার্বন দু স্টার মারা মানে কি এইটো কাইরাল গটিকে এই মলিকিউলটো কি হবো কাইরাল গটিকে এইটো কাইরাল হবো না নহয় পিআর বুলেই দিছে এইটো কাইরাল কিও নহয় সোয়া এই কার্বন তো তোমালকে সোয়া দুটা একে একে বস্তু লাগি আছে গটিকে এইটো কি হবো একাইরাল এইটো কি হ'ব একাই ৰেল ইয়াত গুছি আহু দেখিলে ভয় লাগে কিন্তু প্ৰথম প্ৰথম কোনটো কাৰ্বন চাব লাগিব চোৱা এইটোত বাপৰে বাপ তিনিটা তিনিটাকে মানে ইটো হালধীয়া ৰং ইটো হালধীয়া ৰং ইটো হালধীয়া ৰং তিনিটা তিনিটাকে এইটো চাওঁ এইটো অইচ বেলেগ এইটো আগফালে আছে ধৰা এইটো এনেকুৱাকে আছে এইটো বেলেগ এইটো বেলেগ এই কাৰ্বনটো চোৱা তোমালোক খুলি দিছোঁ কাৰ্বনটোত বেলেগ বেলেগ এইফালে চি এইচ টি আৰু এইখিনি বেলেগ বস্তু গতিকে এইটো কাইডেল কাইডেল মানে আমি ষ্টাৰ দি বুজাইছিলোঁ কাৰ্বনটো এচিমেট্ৰিক কাৰ্বন কাইডেল মলিকুল গতিকে এই মলিকুলটো কি হ'ব কাইডেল আৰু যোনবিলাক মলিকুল কাইডেল সিহঁতে কি দেখুৱাব পাৰে প্লাছ মাইনাছ প্লাছ মাইনাছ মানে কি ইনানচিঅমাৰ আৰু এই ইনানচিঅমাৰক একেলগে আমি কি বুলি কওঁ ৰেচিমাইজেশ্যন গতিকে কিমানটা বস্তু সোমাই থাকে চোৱা গতিকে প্লাছ মাইনাছ আইচমাৰ পালে আমি সেই দুটাক একেলগে কি কওঁ ৰেচিমাইজেশ্যন ইয়াতে চোৱা এইটো যদি কাইৰেল হৈছে এইটো কি হ'ব একাইৰেল কি কাৰণে তিনিটাকে হাইড্ৰজেন দুটা একে এই কাৰ্বনটোৰ লগত এইটোৰ লগত চাওঁ আমি বেলেগ বেলেগ এই ফালে কি আছে ইথাইল গ্রুপ আর এই ফালে কি আছে ইথাইল গ্রুপ গটিকে একে হৈ গল গটিকে এইটো কাইরেল নহয় ইটো তো নহয় হাইড্রোজেন দুটা ইটো তিনিটা হাইড্রোজেন আছে এক কাইরেল এতিয়া তোমালোক খুদিছু মই লাস্টৰ টু তোমালোকে আনসাৰ দিয়া কোনটো কাইৰেল হ'ব কোনটো কাইৰেল নহয় ফাৰ্স্ট ওয়ান মানে প্ৰথমটো তোমালোকৰ একাই ৰেল কি কলা এটু কাই ৰেল বড়িয়া এনেকুৱাতে কনফিউজ লাগালি মোর ভাল লাগে এইটো কাই রেল বুলি কি করলে এইটো একাই রেল বুলি কি করলে চাও এতিয়া কাই রেল কারণ এই কার্বনটো চাইছে এই দুটো লাভ নাই তিনটা একে দুটা একে আছে গটেকটা বেলেগ হব লাগবো তিনটা একে এই কার্বনটো সিহঁতে খুলি চাব জানিছে এই কার্বনটোত কি আছে এটা সি আছে এটা বি আছে বাকি এইটো ইথাইল আছে আর এটা হাইড্রোজেন আছে গোটে এই কার্বনটো কাইরে গতি এইটো হাইড্রোজেন দুটা একে তিনটা একে ইয়াত তো কাইরেল নাই তিনটা দুটা দুটা একে দুটা একে গতি পালো গতি তোমালোকে কাইরেল পালে এই কার্বন যেহেতু কাইরেল পাইছো ইহতে কি দেখাব চাচন মই তোমালোকক ইনানসিয়াম আর লাগে আৰু কিন্তু এটা কথা ডায়াস্টিৰমাৰ নাই সিলেবাসত গতিকে আমি নপঢ়াও আগৰ লেকচাৰ 13 ত মই ডায়াস্টিরমার সেই কারণে নিদিলু গতিকে ইনান্সিওমার দেখাব কাইরেল থাকিলে কি দেখাব ইনান্সিওমার ইনান্সিওমার মানে এই খালে আকি দিলু কোনে দেখাব একাইরেলে নে দেখায় কাইরেলে দেখাব ইনান্সিওমার কেনে গো আছিল এখন মিৰৰ দিলে হল তাতে কি আছিল CH3 এটা আমি ইয়াতে আমি এইচ দিলু বি আর দিলু আর এইফালে কি দিলু সি টু এইচ ফাইভ এই কার্বনটো লিখিছো কাইরেল কার্বনটো দেখাই দিছো স্টার মানে কাইরেল স্টারে বুঝাইছিল ইটু ইটু হাইড্রোজেন এইটু ইথাই ইয়ার ইনানসিয়াম আর পালে কি হব মিরর ইমেজ পাম গতি এইটো অল মুছি থৈ দিলু মিরর ইমেজটো কেনে কয় দেখা হব মিরর মানে কি দাপুন প্রতিবিম্ব পাম গটিকে এই হাইড্রোজেন টু হাইড্রোজেনের অসরত এনেকুয়া দেখা পাম এই বিআর টু ইফালে গুছি যাব গটিকে তোমালকে সোয়া আইসোমার পালু স্টিরিও আইসোমার দুটা বিআর টু ইফালে থাকিলে প্লাস লিখিম নাম তো জিয়ে নহক কিও টু ব্রোমো বিউটেন এইটো টু ব্রোমো বিউটেন প্লাস কিও এইটো যদি লেফট সাইডে থাকে আমি প্লাস লিখো এইটো এইফালে থাকিলে রোটেশন এইফালে হবো গটিকে মাইনাস 2 ব্রোমো বিউটেন গটিকে এই দুটা আমি 50 50 পোয়া চান্স আছে কারণে এই দুটা স্টেরিও আইসোমারক আমি কি বলি কব পারিম রেসিমাই মিক্সার বা রেসিমাইজেশন ঘটনাটো প্লাস মাইনাস সমান পালে racemization the mixture is known as racemio koron ba racemio mishra boli koy aro enantiomer kaj bole swa chiral molecule bilakor ki poa jay ihotok tumaloke eta antur homoropon joggo no hoy eitu jodi tumi dangi ani dia ya ihote superimpose নহয় নন সুপারইম্পোজ হবো এই ডাঙি আনি দিয়া হাইড্রোজেন তো এইফালে লাগবে ব্রমিন তো এইফালে যাব গতি আমি গম পালো কিতাবত কেবল চাব দিছিল chiral achiral chiral achiral chiral achiral চালু আর কাইরেল মলিকুল বিলাকে তোমালোক এইটো খুলি চাব পারা এইটো চাব পারা এইটো আর এইটো প্রায় একে ইয়াতে ব্রহ্ম আর ইয়াতে ওইছাইল এতেন বাকি খিনি প্রায় দুটা কার্বনের লগত লগ লাগা আছিল এটা দুটা গতিকে আমি এইটোৰ এক্সাম্পলত দেখুৱাই দিলোঁ যে ইনানচিয় মাৰ ইনানচিয় মাৰবিলাক কি হয় মিৰৰ ইমেজ হয় আৰু ইনানচিয় মাৰবিলাকে দাপোন প্ৰতিবিম্ব দেখুৱাই আৰু ইহঁত সমৰপণ নহয় দাঙি দিলে নালাগে মানে এনেকুৱা আছিল তোমালোকৰ ইনানচিয় মাৰ মই এইখিনি থৈ লৈছোঁ মিৰৰ ইমেজ আৰু এই নালাগে গতিকে এইখিনি আমাৰ চেপ্টাৰটোৰ হেলো এলকেন হেলো এৰিনৰ কেমিক্যাল ৰিয়েকচনৰ 1C2 হৈ গল উইথ এক্সাম্পল কিতাপৰ ঠকাখিনি ইনটেক্স কিনি মানে ষ্টেৰিও কেমিক্যাল এক্সপেক্টৰ যিখিনি আমাৰ আছিল সেইখিনি খতম হৈ গল হা এতিয়া কেমিক্যাল ৰিয়েকচন অফ হেলো এলকেনৰ আমি 1A B আৰু C হেক কৰিলোঁ SN2 SN1 আৰু ষ্টেৰিঅ' কেমেষ্ট্ৰিখিনি শেষ কৰিলোঁ আৰু আজি আৰম্ভণিখিনি আছিল অলপ এক্সাৰচাইজখিনি টু তিনিটা ৰিয়েকশ্যন গতিকে তোমালোকক প্ৰথম আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত বুজাইছিলোঁ যে তিনিটা ৰিয়েকশ্যন এতিয়া হেল' এলকেনৰ ছেকেণ্ড ৰিয়েকশ্যনটো হয় অপহৰণ অপহৰণ বিক্ৰিয়া ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন গতিকে আমি এতিয়া ইলিমিনেশ্যন রিয়েকশন শিকি এইখিনিকে অস্পষ্ট হেন দেখা হৈছে নেকি মই গম পাওঁ কাৰণ এইবিলাক শিকোৱা হৈছে মনৰ মগজুৰ ভিতৰত থাকিলে হ'ল one A one B one C আৰু ষ্টিৰিঅ' কেমেষ্ট্ৰিখিনিও হেল্প কৰিলোঁ উইথ এক্সাম্পল ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যনটো কি হ'ব হেল' এলকেনৰ ছেকেণ্ড ৰিয়েকশ্যন আৰু থাৰ্ড ৰিয়েকশ্যন আজি যদি পাৰোঁ কৰিম ভিডিঅ'ত ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যনটো তোমালোকে চোৱা এতিয়া একো নাই লিখাবিলাক লিখি লাভ নাই বহুত দীঘল ইয়াত ধাৰাপাত লিখি লাভ নাই হলে ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন কাৰ হ'ব এতিয়া হেল' এলকেনৰ হ'ব হেল' এলকেনৰ ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যনত মনত ৰাখিবা তোমালোকক কি লাগিব কোনে ৰিয়েকশ্যন কৰিব হেল' এলকেনে হেল' এলকেনে কাৰ লগত ৰিয়েকশ্যন কৰিব চাবা কণ্ডিশ্যন চাবা potassium hydroxide in alcoholic medium এলকহলীয় পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডক যেতিয়া হেল' এলকেনৰ সৈতে উত্তপ্ত কৰা হয় তেতিয়া আমি পাম এলকিন কি পাম আমি প্ৰোডাক্ট পিবাম ফাৰ্স্ট ইয়াৰৰ ৰিয়েকচনৰ এলকিন প্ৰিপাৰেশনত পাইছিলোঁ এটো আকো এতিয়া আমি হেলো এলকেন চেপ্টাৰ দিয়া হেলো এলকেনৰ ৰিয়েকচন তাত আমি বনাইছিলোঁ এলকিন প্ৰিপাৰেশন গতিকে তোমালোকে ইয়াত কি লাগিব হেলো এলকেন লাগিব কিন্তু এই হেলো এলকেনটো যা তা হেলো এলকেন নহ'লে নহ'ব ইয়াত লাগিব আলফাত হেলো মূলক থাকিব লাগিব আৰু নিশ্চয় হেলোহেলগেনত আলফা বুলি এটা বস্তু পাম আলফা কাৰ্বন পাম গতিকে আলফা কাৰ্বনত ইয়াতে কাৰ্বনবিলাকৰ কথা কৈছোঁ কাৰ্বন আলফা কাৰ্বনত আলফা হেল' গ্ৰুপ থাকিবই কাৰণ হেল' এলগেন কৰি আছে কিন্তু বিটা কাৰ্বনত বিটা হাইড্ৰজেন পৰমাণু থাকিবই লাগিব এই দুটা কণ্ডিশ্যন ডাঙৰ কণ্ডিশ্যন গতিকে ইলিমিনেশন রিঅ্যাকশন মানে অপহরণ বিক্রিয়ার আর এটা নাম কি বিটা অপহরণ বিটা অপহরণ বিক্রিয়া বলিও কোয়া হয় কি বলি কয় বিটা অপহরণ বিক্রিয়া কিও কয় হ্যালো এলকেনৰ পৰা এলকিন যদি পাও এনেকুৱা কন্ডিশন লাগিব পটেশিয়াম হাইড্ৰক্সাইডক এলকোহলিক সলুচন কৰি লব লাগিব উইথ টেম্পাৰেচাৰ দিব লাগিব তেতিয়া হে আমাৰ এলকিন পোয়া যাব যদি হে আলফাৰ পৰা কি ওলাই যাব ইলিমিনেশন হব মানে অপহৰণ হব আলফাৰ পৰা হেলোজেন পৰমাণু আৰ বিটাৰ পৰা হাইড্ৰোজেন পৰমাণু গতিকে বুঝি পোৱা যাব যদি হে আমি এনেকুৱা এক্সাম্পল করু ধরা মই আটাইতকৈ সহজ হেলো এলকেন এটা ললো এতিয়া মই এইবিলাকক আর বুলি লওয়া নাই হা এইটো হেলো এলকেনৰ নাম তোমালোকৰ মনত আছে ওৱান ক্লৰ মানে টু ক্লৰ যিহেতু নহয় গতিকে আমি এইটো লিখিম ক্লৰ ইথেন ক্লৰ ইথেনক কি কৰিম চোৱা পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এলকহলিক চলুচনত পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইডটোক ডুবাই ল'লে তাত হিট কৰিলে ইলিমিনেশ্যন হ'ব কেনেকুৱা চোৱা আলফা হেলো গ্রুপ কোনটো আছিল সোয়া হেলোজেন লাগি থকা কার্বনটোক কি বলি কয় আলফা গতি আলফার পরা কি যাব সোয়া মনত রাখিবা ফার্স্ট কার্বনটো যেটু গ্রুপ লাগি থাকে যেটু মূলক লাগি থাকে যেটু ফাংশনাল গ্রুপ লাগি থাকে সেই কার্বনটোক কি বলি কব আলফা তার বিষয়ের পরা বিটা হলে ওলাই গলে কি যাব আলফার পরা হেলো বিটার পরা কি যাব হাইড্রোজেন গতিকে ইয়াৰে পৰা এটা হেল' মানে ক্ল'ৰ যাব বিটাৰ পৰা হাইড্ৰজেন গ'লে কি থাকিল চোৱা ইয়াতে তোমালোকৰ চি এইচ টু থাকিল এটা কমি গ'ল ইয়াৰে পৰা কি হেল্ল' ইয়াৰ এটা হাইড্ৰজেন তিনিটা হাইড্ৰজেন আছে গতিকে আমি ইয়াতে কি পাম চি এইচ টুৱে পাম C H two C H two গতিকে ইয়াত এডাল কি আহিল এডাল এডাল বন কমি গল ইয়াৰ পৰা এডাল কমি ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰজেন কমি গল এডাল এডাল বন কমি গল আৰু ইয়াত এডাল নতুন বল আহি গল প্লাছ অলে যাব কি কি কোৱাচোন এই চি এল টুই হেলজেনে বিদ্যুৎ ঋণাত্মক কাৰণে ই মাইনাছ হয় আৰু কিলে ইয়াতে পটেছিয়ামটো কি হ'ব প্লাছ গতিকে কি ওলাই গ'ল আৰু ইয়াতে প্লাছ জাগা নাথাকে চি এল KCl আৰু ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন যে ওলাই গৈছিল H+ হিচাপে ওলাই যায় ইয়াতে OH- আছে নহয় H+ OH- ওয়াটার যদি एग्जामত আহে convert chloroethane to ethene পালুনে chloro haloalkane ethane alkene ethene এইটো ঘটনাটো যদি তোমালোকে অলপ টান পাইছা ইয়াতে খুলি খুলি লিখিলে আৰু সহজ হ'ব এইটো জাষ্ট মেকানিজিম বুলি এক্সামত এক মাৰ্ক দি আহিব পাৰে গতিকে সহজকে লিখি থৈছোঁ তোমালোকে যিকোনো মেকানিজিম দিলে পাৰিবা এতিয়া এইবিলাক খুলি নিলিখিলে হ'লেহেঁতেন কি দিব লগা আছিল পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড এলকহলিক হিট হলে তোমালোকে মনত রাখা OH টো ইয়াত নিউক্লিওফাইল আছে যার নেগেটিভ চার্জ থাকে কি ইলেকট্রন দিব পারে এই OH টো কি করিব সোয়া এই হাইড্ৰোজেনৰ অনলি H টো লব ইলেকট্রন নলয়া ইলেকট্রন টো ইয়াতে দি দিলে OH 7 নিউক্লিওফাইলে প্রোটন টো ললে H+ ইয়াৰ এটা বেছি আছে ইয়াৰ এটা কম আছে H+ H plus लोले माने कि दोटा इलेक्ट्रॉन याक दिले एडाल बंड खुन दिले माने बारी जाबो 1 2 3 4 5 হবো গটিকে এডাল ওলাই যাব কি ওলাই গলছ আলফার পরা এডাল বন্ড আহার কারণে নিউক্লিওফাইলে বিটা আলফা বিটা নিউক্লিওফাইলে বিটা হাইড্রোজেনক অ্যাটাক করতে এই বন্ডালিয়াত আহি যাব আর এইডাল সিঙি যাব হ্যালো টু আলফার পরা ওলাই যাব আৰু নিউক্লিওফাইলে বিটাৰ পৰা হাইড্ৰোজেন লৈ লব গতিকে এইটো পানী এইটো কেচিএল পলাই গল গতিকে কি পালোঁ এইখিনিয়ে পালোঁ এইখিনি তলত লিখি থ'লে হ'ল দিছ ইজ দ্য মেকানিজিম গতিকে ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন ক'লে আমি বৰ্ডখন মুচি তিনিটা এক্সাম্পল কৰিম ক'লে আমি এটাই বুজি পাম ইলিমিনেশন রিঅ্যাকশন তেতিয়াই হব যেতিয়া মোর চকু দুটা চাই কোয়া আলফা আলফা কার্বনত হাইড্রোজেন নহয় আলফা কার্বনত হ্যালো গ্রুপ বিটা থাকিব লাগিব এটা হলেও at least at least one hydrogen atom তেতিয়াই হব কি বিটা ইলিমিনেশন রিঅ্যাকশন মই গম পালো যে তোমালোকে এইটো বুজি পোৱাত অসুবিধা হোৱা নাই যদি অসুবিধা হৈছে এক্সাম্পলত ক্লিয়াৰ হৈ আকৌ আহি আছো ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন কৰি আছে নহয় অলপ বুজালো নহয় আহা কৰো আহা বেলেগ নহয় এক্সাম্পল তিনিটা এক্সাম্পল লৈ আহিছো এতিয়া তিনিটা এক্সাম্পল তোমালোকে চিন্তা নোহোৱাকৈ কৰিবা এই মই এটা কথা গম নাপাওঁ দেই কেতিয়াবা ইয়াতে কেচ জেগাত এনেও দিব পাৰে মানে পটেচিয়াম হাইড্ৰক্সাইড নিদি চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডো দিব পাৰে তোমালোকক কি শিকাইছিলো মন্ত্ৰ তোমাৰা পটেছিয়াম হাইড্ৰক্সাইড চডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হিট দিলে মনত ৰাখিবা হেল' এলকেনটো চাইক্লিক যদিও আহে সেইকাৰণে এইটো চাইক্লিক দিছো আৰু এই অপেন চেং মুক্ত শৃংখলৰ দিছো আবদ্ধ বা বন্ধ বা ক্লোজ সিস্টেমৰ দিছো হেলো এলকে গতিকে চোৱা এইটোত কি হ'ব হেলোজেন লাগি থকাটো আলফা এইটো বিটা এইফালেও বিটা ইয়াতে পটকে চাই লোৱা আলফা এইটো বিটা বা এইটো বিটা আছে ঠিক তেনেকে হেলোজেন লাগি থকা কাৰ্বনটোক কয় আলফা বিটা বিটা এটা তো তোমালকে চাব লাগিব কোৰ পৰা ইলিমিনেশন হ'ব আলফা তো হেলোজেন আছে ইলিমিনেশন হও হৈ আছে ইয়াত বিটাত হাইড্রোজেন আছে নে নাই সোৱা হাইড্রোজেন আছে নেকি 1 2 3 4 এটাও নাই কিন্তু এই ফালৰ বিটাটো হাইড্ৰোজেন আছে নে নাই সোৱা 1 2 3 কোটিকে ইলিমিনেশন হ'ব কি হ'ব বিটাৰ পৰা ওইচ এনেকুৱাকে হাইড্ৰজেনটো ল'ব এই বন্ডাল আহিব এইডাল ছিঙি যাব হয়নে নাই কোৱা এইখিনি ঘটনা হৈ আছেনে গতিকে প্ৰডাক্টটো কি পাবা সেইটোহে লিখিব লাগিব চাইক্লিক ৰিংটো যি আছিল সেনেকুৱা ইয়াত একো প্ৰব্লেম হোৱা নাই ইয়াত এডাল আকৌ বন আহি গ'ল ডাবল বনডাল ক'ত আহিল এলকিনডাল ইয়াত আহি গ'ল এলকিনডা এডাল বন ওলাই গল এটা এটা হাইড্রোজেন আছে 1 2 3 এটা এটা আছে 1 2 3 এটা হাইড্রোজেন এটা লুকাই আছে কার্বনটো ঠিক আছে হ্যালোজেন তো ওলাই গল ইয়ার পড়া কি হাইড্রোজেন এটা ওলাই গল এটা হাইড্রোজেন আছে 1 2 3 মই দেখাই দিছি যেটো হাইড্রোজেন আছে ইয়াতে আগতে হাইড্রোজেন আছিল 1 2 3 এটা হাইড্রোজেন আছে লিখাই দিছো এটো ঠিক আছে গটিকে আমি কি কি পালো অ্যালকিন পালো নে পালো আর ওলাই গল কি কি KCl K plus Cl minus bondal লই যায় যে আৰু ওলাই গল কি OH minus আৰু H OH minus আৰু H plus বিটাৰ পৰা প্ৰটন টু লৈয়ে তোটিকে বিটাৰ পৰা প্ৰটন টু লৈ গলে পানী ওলাই গল সো ইলিমিনেশন ৰিয়েকচনৰ লাষ্টত পানী ওলাই যায় এইটো সোৱা ইয়াত কি আছে বিটাটোত চি এইচ থ্ৰী আছে এইটো বিটা চোৱাচোন তোমালোকক এনেকুৱাকে দিব এইটোত বিটাত কিন্তু হাইড্ৰজেন নাই এইটো চি এইচ থ্ৰী এইটো চি টু এইচ ফাইভ তিনিডাল বন চাৰিডাল বন গতিকে বিটা কোনটো ধৰিবা এইটোৰ পৰা এইটো বিটাৰ পৰা তোমালোকৰ ইলিমিনেশ্যন বা অপহৰণ হ'ব নেকি নহয় কোনটো বিটাৰ পৰা হ'ব এইটো বিটাৰ পৰা হ'ব তেতিয়া প্ৰডাক্ট কি পালা এইটো লিখি দিলে হ'ব ইয়াত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন নাই কিন্তু হব ঘটনাটো ক'ত এই কাৰ্বনটোত এইটো ওলাই গল ওৱান টু থ্ৰী এটা হাইড্ৰজেন আছিল one two three four double one আহি গ'ল ইয়াত কি হ'ব এতিয়া ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰজেন ইয়াৰ পৰা halogen plus K C L plus hydrogen R O H minus H two এবিলাকর আই বি সি তোমালোকে জানিবা একদম সহজ 1 2 ডাবল বনেরি যাব লাগিব 3 ইথাইল 3 মিথাইল ইথাইল আগত মিথাইল পিছত 1 2 3 4 5 6 হেক্স 1 ইন লাস্টৰ টু গুছি আহা আলফা হ্যালোজেন লাগি থকা কাৰ্বন টু আলফা তাৰ পিছত তোমালোকে বিটা কত চাব পাৰিবা সোয়া এইটো বিটা এইটো বিটা আৰু ইয়াত তোমালোকৰ কি আছে এই কাৰ্বনটো ওৱান টু থ্ৰী ইয়াতেও এটা বিটা আছে হাইড্ৰজেন গতিকে তোমালোকৰ এনেকুৱা য'ত পাব পাৰা কেতিয়াবা এণ্ট্ৰেঞ্চ এক্সামত এইটো বিটাত হাইড্ৰজেন আছে জানো এইটো হাইড্ৰজেন নাই বিটাটোত এটা হাইড্ৰজেন নাই C H three C H three alpha halogen লাগি থকা কাৰ্বনটো আলফা এই বিটাটোত এটা হাইড্ৰজেন নাই গামাত আছে হাইড্ৰজেন আলফা বিটা গামাত আছে বিটাত নাই কিন্তু ইয়াৰ বিটাত হাইড্ৰজেন আছেনে নাই ওৱান টু দুটা হাইড্ৰজেন আছে ইয়াতেও এটা হাইড্ৰজেন আছে গতিকে কোনটো বিটা ধৰিবা এইটো আলফা ধৰি এইটো বিটা ধৰিবা নাই এইটো বিটা ডেছ বুলিয়ে ক'লোঁ গতিকে ইয়াৰে পৰা যাব পাৰে ইয়াৰে পৰা যাব পাৰে গতিকে ইয়াতে দুটা প্ৰডাক্ট পাম গতিকে দুটা প্ৰডাক্ট কোনটো কোনটো পাম চোৱা এক্সামত এনেকুৱা বস্তু আহে ইয়াৰে পৰা যদি মই প্ৰথমতে খেদাওঁ তেতিয়া মোৰ ডাবুল বণ্ডাল ইয়াতে আলফা আৰু বিটাৰ মাজত হ'ব ইয়াত আহি গ'ল তাৰপিছত বাকীখিনি যেনে আছে সেনে থাকি যাব ইয়াৰে পৰা গ'ল এইখিনি খেদাইছিল বিটাৰ পৰা হাইড্ৰজেন আলফাৰ পৰা হেল'জেন ঠিক আছে নেক্সট যদি আৰু এটা পাম তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা খেদিব নোৱাৰোঁ ইয়াৰ পৰা খেদিম এইটোৰ পৰা খেদিম আলফা বিটা গতিকে কি ইয়াৰ পৰা আলফাটো গৈছে এইডাল বন ইয়াত গুচি আহিব বাকি যত যেনেকে আছিল সেনেকান থাকিল এই বনডাল আহিল এতিয়া এইডাল আহিল এইডাল গুচি গল তেতিয়া তোমালোকৰ ইয়াত কি হব এতিয়া চাইক্লিক ৰিংটো যেনেকুৱা আছে সেনেকুৱা থাকব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গতিকে এনেকুৱা তোমালোকৰ যদি আহে দুটা প্ৰডাক্ট পাবা যদিহে তোমাৰ বিটা হাইড্ৰজেন কেইটা থাকে দুটা আলফা বিটা ইয়াত হাইড্ৰজেন তোমাৰ দুটা আছিল এটা থাকিলে হয় দুটা আছিল ইয়াত বিটা হাইড্ৰোজেন কেইটা এটা আছে ইয়াত বিটা হাইড্ৰোজেন নাছিল গটিকে আমি এনেকুয়া পালে কোনটো মেজৰ আৰু কোনটো মাইনর কোনটো বেছিকে হ'ব কোনটো কমকে হ'ব এই নীতিটো এবিআর ডি এছ এই নীতিটোয়ে তোমালোকক নিৰ্ধাৰণ কৰিব তোমালোকৰ কোনটো মেজৰ হ'ব কোনটো মাইনৰ হ'ব কোনটো মুখ্য হ'ব কোনটো গৌণ হ'ব দুটা এলকিন যদি হেলো এলকেনৰ পৰা পাও তেতিয়া আমাৰ এই নেক্সট ৰুলটো আমি আনি আছোঁ এতিয়া তোমালোকৰ ক'ব লগা এটা কথা আছে যে ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যন হ'লে কেতিয়াবা তোমালোকে বিপদত পৰিব পাৰা সেই বিপদৰ আগজাননীটো হ'ল চেটজবছ ৰুল গতিকে চেটজবছ খুৰাইনো কি কৈছিল সেইটো জানি ল'ব লাগিব চেটজবছ ৰুল কেতিয়া আহিব জানা নাই যেতিয়া তোমালোকৰ বিটা হাইড্ৰজেন যে ক'লোঁ বিটা হাইড্ৰজেন এটম কাৰ্বনৰ দুটা বাদাতকৈ বেছি থাকিলে এই ৰুলটো তোমালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব বিটা হাইড্ৰজেন যদি এটা আছে তেতিয়া কথা নাই কিন্তু বিটা হাইড্ৰজেন কাৰ্বনৰ লগত বিটা কাৰ্বনৰ লগত হাইড্ৰজেন যদি তোমাৰ ডাবুল থাকে তেতিয়া এই ৰুলটো আহিব Saytzeff's rule according to this rule dehydrohalogenation মানে কি হ'ব চোৱা হাইড্ৰজেন গৈছিল বিটাৰ পৰা হেলজেন গৈছিল আলফাৰ পৰা আলফাৰ পৰা হেলজেন বিটাৰ পৰা হাইড্ৰজেন গৈছিল এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখা D dehydrohalogenation reaction the preferred product কোনটো আমি এলকিন প্ৰিফাৰ্ড কৰিম মই লিখি দিছোঁ কিয় আমি ইলিমিনেশ্যন ৰিয়েকশ্যনত এলকিনে পাম সেই এলকিনটো প্ৰিফাৰ্ড হ'ব ওলাই গৈছিল বিটাৰ পৰা হাইড্ৰজেন আলফাৰ পৰা হেলজেন গতিকে সেই এলকিনটো কোনটো প্ৰিফাৰ্ড এলকিন পাম চোৱা which has the greater number of alkyl groups এই এলকিলটোৰ টি থাকিব যেটো অ্যালকিল আমি প্রোডাক্ট হিসাবে পা তাত কি থাকিব যোত বেছি গ্রুপস থাকিব অ্যালকিল গ্রুপস গটিকে তার কারণে মই ফর एग्जांपल দিলে ক্লিয়ার হই গন গটিকে এই রুলটো এক মার্ক দি খুদিব পারে ডিহাইড্রোহ্যালোজেনেশন ইজ অকার ইন সেজস রুল আর এই রুলটো কি হয় এলকিন প্রোডাক্ট হিসাবে পাবা আর কোনটো এলকিন তোমালকে মেইন প্রোডাক্ট হিসাবে পাবা সেই কথাটো কইছে যেটো এলকিনর ডাবল বন্ড লাগি থকা কার্বনর কি থাকিব গ্রেটার নাম্বার অফ গ্রুপস লাগি থাকে কি groups alkyl groups two bromopentane two ব্রোমো পেন্টেনে সেজুস রুল মানি চলিহেনে এই রুল মতে আমি কাম করিম two bromopentane one two bromo বাকি বিলা হাইড্রোজেন ইয়াত আমি তুমি সি এইচ থ্রি খুলি লিখি দিছো এটা ভালকৈ খুলি লিখি দিছোঁ টু ব্ৰম পেন্টেন পাঁচটা কাৰ্বনেৰ এলকেন ইয়াত তোমালোকৰ ইলিমিনেশন রিয়েকশন হব ইলিমিনেশন রিয়েকশন হলে কি হব চা হেলোজেন লাগি থাকা carbon is alpha and the neighbouring carbon is beta then this is beta also this is another beta carbon এইফালেও আছে এইফালেও আছে এটা তোমালোকে চোৱা পাজুল লাগি যাব আৰু যিটো তুমি মেজৰ প্ৰডাক্ট পাবা ক'ৰ পৰা হ'ব পাৰে চোৱা এইটোৰ পৰা হাইড্ৰজেন যাব পাৰে আলফাৰ পৰাতো হেলজেন যাবই এইটোতো নিশ্চিত বিটাৰ পৰা যিকোনো এটা হাইড্ৰজেন তিনিটা আছে এটা যাব পাৰিব এটা ধৰা এইটো ধৰিলে এইটোও যাব পাৰিলে একে কথা আৰু এইটো আলফা এইটো বিটাৰ পৰা এইটো তাৰ যিকোনো এটা যাব পাৰিব গতিকে প্ৰডাক্ট কি পাম চোৱা ডাবুল বণ্ডেল ইয়াতো হ'ব ইহঁত গুচি গ'ল এনেকুৱাকে K B R H two ওলাই যাব এইফালৰ পৰা যাব পাৰিব গতিকে ডাবল বন ইয়াত আহিব নহ'লে ইয়াত আহিব ইয়াত আহিলে কি হ'ব পেন টু ওৱান ইন আৰু ইয়াত আহিলে পেন টু ইন আগতে প্ৰডাক্ট দুটা লিখি ল'লোঁ প্ৰথমতে এইটো লিখিলোঁ ইয়াৰ পৰা বেছে ওৱান টু বিটাৰ হাইড্ৰজেন আলফাৰ পৰা হেল'জেন ইয়াত টুত আহিছে এইটো পালোঁ কি pent to in plus a to the power of the beta for a hydrogen liquid is your time a one dalia da hibo a de la hobusi the book and a go and a sip got it in a hand hobono and a hand hobono a yar for a goal to take a yar for a goal like him yet it a homigol yet a hello group to homigol ইটো ইটো ইয়া দুটা থাকিল এই দুটা ইয়াৰ পৰা হেলো 1 2 3 4 এইখিনি তো ঠিকই আছে 1 2 3 4 হৈ আছে গতে গিলা গতিকে ইটো আমি পালো কি টেন 1 তোমালোক কোয়া এতিয়া কোনটো মেজর প্রোডাক্ট হবো কোনটো মাইনর প্রোডাক্ট হবো ডাইরেক্ট কই দিয়া সেটজ অফ রুল হলে কি বিটাত হাইড্রোজেন দুটা সাইডে দি থাকিলে তোমার জিটু এলকিনত কি হইছে জিটু এলকিনত বেছি এলকিল গ্রুপ লাগি থাকে মানে সেজজ রুল হব লাগিলে তোমালোকক বিটা হাইড্রোজেন দুটা স্টাইলত থাকে এই ভালেও থাকিব পারে এই ভালেও থাকিব পারে কটিকে এলকিন হিসাবে দুটা এলকিন পাম কোনটো মেজর হব কোনটো মাইনর হব অ ঠিক কইছা এইটো মেজর হব কারণ তোমালোকে বুঝি পাইছা যে alkyl groups alkene tur karone greater number ase yan alkene tur karone so agar alkene ei alkene tur carbon or logot eta alkyl group eta aro ekhale eta yat keita ase yat to alkyl no hoy ekta hydrogen ase yat alkyl group keita ase eta kotike major gun tu bala swa upor tu minor gun tu bala tolor tu minor product গতিকে এইটোৱে সেটস অফ সেডিয়া রুল জিটু রুলত কইছে কি এটা হ্যালো অ্যালকেনত আমি যদি বিটা হাইড্রোজেন দুটা থাকে তেতিয়া আমি দুই প্ৰকাৰৰ এলকিন পাব পাৰো আৰু সেই এলকিনটো মেজৰ এলকিন হ'ব জিটু ডাবলি বন্ডেড কাৰ্বনৰ লগত বেছি সংখ্যক অ্যালকিল গ্রুপস লাগি থাকিব গতিকে মই এলিমিনেশন রিয়েকশন বুজাই দিলু উইথ এক্সাম্পল দিলোঁ তাতকৈ বেলেগ পঢ়িব আৰু নালাগে সমৰ কৰি দিবৰখিনি দিলোঁ আৰু তোমালোকে ইউজ কৰি চাবা তোমালোকৰ আলফা বিটা নলেজটো কাৰণ ইলিমিনেশ্যন ইজ বেষ্ট আপন আলফা হেল' বিটা হাইড্ৰজেন গতিকে তোমালোকে কোনটো আলফা বিটাৰ পৰা প্ৰডাক্ট বিলাক লিখিবা আৰু কোনোবাটো তোমালোকৰ চেজ অফ ৰুল ফল' কৰিব পাৰে ৰুল কোনটো সেজত রোল ফলো করিব যদি বিটা হাইড্রোজেন দুটা আছে তেতিয়া তোমালোকর আলফার পরা হেলো যাব বিটা হাইড্রোজেন পরা গলে অ্যালকিনটো তোমালোকে কি পাবা দাওয়া দুটা এটা মেজর পাবা এটা মাইনর পাবা গটিকে তোমালোকে এইখিনি ট্রাই করিবা গটিকে আমি ইলিমিনেশন রিঅ্যাকশন হেড করিলু প্রথমতে আমি নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন করিলু তার গটেইখিনি চালু আজি হেড করিলে number 2 elimination reaction of haloalkane আৰু হ্যালোঅ্যালগেনৰ লাস্ট ৰিঅ্যাকশনটো আমি কৰিম হেক কৰি হ্যালোঅ্যালিনৰ ৰিঅ্যাকশনটো আমি নেক্সট ক্লাছৰ ফালে আগবাৰিম ভিডিওটো আজি যদি তোমালোকে এইখিনি চাই কিবা উপকৃত হৈছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বা আৰু যদিহে তোমালোকে বেছি বেছি ভাল পোৱা ৰঙা বুটামটো টিপিটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতেই আৰু কাষত থকা শ্বেয়াৰ বুটামটো টিপি আকৌ বেলেগক ফৰৱাৰ্ড কৰি দিবা মানে বেলেগলৈকে পঠাই দিবা আৰু আজি ইয়াতেই মই বাই জীৱনত আজি পালো কি যৌৱনে আজি দিলে কি মাথো দূৰ মাথো দু মাথো দু মাথো দু মাথো দু মাথো দু